Saura, que va fer la portada, que em sembla que, que és el Mas Pla, és el Mas Pla, que va fer expressament per això, no és, no és res agafat de l'estudi ni res, i les il·lustracions també, que has hagut de fer una cosa, Lluís, suposo que no havies fet gaire, que és dibuixar la catedral de Girona amb una pluma, eh? Això, la catedral de Girona, també recordo aquell dia, ja explicat, alguns ja la saben, però aquell dia que vam venir a casa, i, i que hi havia Pep Nadal, Ara el dia del telèfon. Sí, eh? el dia del telèfon. Em dia que jo ja estava, era un dissabte al vespre, que havíem, havíem dit que no vindríeu i em crec que no vindria. I estava revestit per la missa. I jo ja era la sacristia revestit per la missa i la meva mare diu, ja em por. Quina por! Colossal. Diu, aquell escriptor, aquell de Pau Fugent. I vaig treure l'alba, vaig mirar, jo havia deixat en Pep a casa allà a la vora del foc. Que tenia un peu trencat, en Pep. Sí, i hem estat treballant. I sí, sí, me'l trobo allà. Mi, senyor Pla, escolti, ara tinc la missa, jo a les 8 m'estava... Faci, faci, faci, faci i miri, quan acabi ja vindré. No, no, no, vagi, ja estaré aquí amb aquests senyors. I, i no, no es cursi el sermó. Hi ha un moment que ja a la porta em crida, escolti, escolti, per mi no es cursi el sermó, eh? I vaig anar, i vaig tornar i estava tots tres seguts al vora al foc i el viu deixat morir al foc, eh? Ja ho he explicat moltes vegades i el vaig arreglar. Mentre arreglar, em van explicar que havia volgut anar a veure la catedral, que era aquell temps que tenia ploranera, eh? Sí. Al mig de la catedral, eh, es podia plorar. I que jo reclamo fort. I el dia que van trobar tu vius, aquell dia, recordes? Allà dalt. I van trobar a plaça del Lledoners, sí, plena plan d'automòbils. Sí. I jo reclamo foc perquè s'escalfessin una mica i, i mira allò que t'ha sacut de fer aquest comentari, ja dic, dic és que ja ho és de bonic, ja, la catedral, i tot de cop tinc però una mà poderosa, eh? agafar per aquí a l'espatlla, allà enyocat, reverent, sàpiga que aplicar a la catedral de Girona l'adjectiu bonic m'emprenya profundament. Eh? Era atroz. Atroz. Atroz. I després és que li arreglo el foc i no busco adjectius. I allà va haver-hi dues o tres, perquè aquestes que deies de capellans, per exemple, va preguntar aquesta, va dir, qui mana Medinyà? Jo, home, doncs miri, Medinyà, sí, qui vol que mani? Vostè ha de manar. home, jo no, jo no, perquè perquè li l'Iglesia té prou mal de caps amb la seva feina, només faltaria que encara s'emboliqués. Foteixi com surt amb collonades, vostè. Ah, jo li parlo de Medinyà i de vostè, vostè em surt amb l'Iglesia. I després s'atura i diu, però ho felicito, ja m'ha contestat el que havia de contestar. Va, i amb aquestes truquen al telèfon, i jo tinc el telèfon, érem a la cuina i el tinc al menjador. Jo vaig anar, ves això, la porta oberta, i vaig anar a contestar el telèfon. Jo sentia un enraonament, però no sabia què deien, i, i què deia. I el pla diu, tac, la porta. Tanqui la porta, que potser algú que es vol confessar. vol dir, tegui, tegui. Dic, home, senyor Blanc, penso que per telèfon... Què collons sap vostè? Tanqui la porta! Allà vaig tancar la porta. Pensava perquè han tancat la porta. I llavors que em va sortir diu, ja s'han entès? I Modest diu, sí. Diu, felicito, diu, per telèfon mentre mai amb ningú. Va fer baixar un dia en Ramon Sala, canadell de Castellfollit de Figueres, per dir-li que no es presentés a les eleccions de Madrid. li va Només li va dir això. I en Sala es va quedar feina i deia, què vols? Jo va, vingui que li tinc de dir que Figueres. I, deia, I el va fer baixar. No? El telèfon o res. Per <laughs> telèfon era, era contra, contra moltes apariències doncs, d'home doncs, larp i dur que, que, que venien a la tradició quan em volia ser n'era, perquè amb gent ben significada, fins i tot políticament, els havia clavat alguna portada fortíssima. I en canvi, doncs, jo estic segur que era perquè aquest clima que us deia al començament d'efecte, que per ell era insòlid, perquè era un home que no en devia haver trobat pràcticament mai a la seva vida, es deixava anar. Dir, quan apareixia el senyor Vall, senyor segui, no treballi tant, vingui, segui aquí, llavors doncs l'home s'estoveïa. I era un pla fins i tot tou. I, però li havia d'explicar això a Frederic. I el eh? Moró, sí, bé. No, ell volia saber, aquest primer dia que vam anar amb el Maria Roser, ja volia saber com anava la vida, la vida municipal de Figueres, per exemple, interessant. Hi ha gaire republicans federals a Figueres, ara. <laughs> Va dir, dic, i poder més hi ha canet. I està molt fotut, però això Figueres va més bé, ara. I així, saps? I parlàveu de Figueres i de la vida municipal. Dic, vostè el coneix, el senyor Vallès? Dic, no, no ho sé. Ah, doncs s'ha perdut una cosa. S'ha perdut l'absurd vivent. Què vol dir, senyor Pla? Vull dir, diu, és catòlic i d'esquerres. Ell deia també era un catòlic utòpic. Utòpic. Oi, ell, quan es volia enfonsar, i recordo que ho explicar, quan hi va haver les eleccions a Figueres, Unió Democràtica va fer venir la ministra del Laboro. Una veneciana. Sí. sí. I allà a la catequística, eh, doncs, tothom va fer els discursos i també va parlar la ministra del Laboro. Eh? Ella era primera fila. I ella era primera fila. I la ministra de la Vora diu «Noi, que abbiamo vinto il, il fascismo!» I en pla, des de primera fila deia «Els americans ho van fer per nosaltres!» I aquella poc, imagina, la ministra del Labor, un bombell que crida allà al mig d'un pit. I, que segons que deia, deia «Bravo, bravo!» els deia jo l'italià i anava tan bé que si enfilaves dos minuts de conversa amb italià, després tothom qui passava per allà... Ah, sí. Doncs, arribadeu-la, ah, arribadeu-la, I llavors... I giraven aquells estrangers com molta... Passava qualsevol per allà al costat de la taula, arribadeu-la. I llavors, com ja no passava ningú, diu, tinc una desgràcia que tothom em coneix. Jo us deia que, que sempre va ser correctíssim, però un dia, el primer dia que vam anar-hi, aquell dia a sopar venint de casa amb en Pep Nadal, Eh, va ser felicíssim prenent-nos el pèl tot el sopar, però era tan feliç això que reia en riure de conill de gàbia, perquè aquell dia l'home estava eufòric. I tothom qui va entrar a sopar, i mireu que n'hi arriba a entrar de gent a sopar, allà els cridava ell perquè els coneixia res. <laughs> Escolti vostè, vingui sisplau. I venien, i venien allà, em feia aixecar. El senyor rector de Manillà. <laughs> I clar, no em presentava l'altre, perquè l'altre any ni sabia qui era. I després es dirigien en Pet, deia, aquí un filòleg. <laughs> Au, una altra cullerada, entrava algú, vostè, vingui cap! 10 o 12 allà, el senyor Rafael Camarillà. I ell era feliç. Després hi havia un altre tema, un altre tema, i acabarem, perquè és un tema llarguíssim altre tema que tu anys el sabies explotar molt bé, que eren anècdotes de personatges cèlebres d'aquells de l'Ateneu, que li en solies parlar. Hi havia aquell, el de Llaunetes i tot aquell. I a mi la que sempre fa molta gràcia, més les toques molt bé, és aquella de la, de la Magnòlia, no? Ah, Anar amb Pujols i en Sagarra. Pujols i en Sagarra, sí. Bueno. clar. Pujols i en Sagarra, eh, en, en, en Pujols, li havien regalat una magnòlia. Allò, ho baixar per la Rambla, sí. no? i anava, es passejava de bracet amb en Sagarra per la Rambla amb una magnòlia. I exhibint la magnòlia per la Rambla, i, diu, i això ho explicava en Pla. Diu, com varen arribar a l'altura del Liceu, en Pujols es treu la magnòlia, la dona en Sagarra i diu, té, acaba-te-la. I després <laughs> aquella del Llaunetes, aquella discussió del sastre. Sí, aquest del Llaunetes, com se deia de nom aquest? Bé, no és igual, deien el Llaunetes. Ah, aquí a la penya de l'Ateneu n'hi havia un que no sé pas qui era, que no me'n recordo, que era tres vegades mestre en gai saber, i li deien el trimestre. I <laughs> allà tres vegades els Jocs Florals. Aquest en Lleonetes era un que es veu que era la penya de l'Ateneu perquè era, era la riot de tothom, i per això li volien. Feia riure tothom. A més, era un tio molt curiós, a Barcelona, molt conegut, eh, un pinxo, era, suposo que era un pinxo, i en Pla explica que anava amb camises verdes i corbates grogues, i sabates de xarol, i barrets d'aquells i aquest, a més a més de tot el que feia i el que tenia, es veu que no pagava ningú. Ni el barber, ni el sastre, ni el sabater, bueno, devia calés a, tot, a tothom. I un dia el sastre, el que li havia fet l'últim vestit, el va enganxar en plena Rambla de Barcelona un diumenge al matí i va pensar, aquí, aquí els hi fotré i em sentirà tothom i quedarà vergonyit. I comença a dir, ei, diu un moment, plau. I l'altre llaunet estava fumant i tenia diu, un pla explica que tenia el cigarro així caigut avall, les mans a la butxaca què passa? Vos, que sou un poca vergonya, que sembla estrany que em feu això, que us vaig i que us denunciaré. I diu, mentrestant, la gent, esclar, pel sentir aquells crits tan grossos, s'anaven s'anava acostant gent allà, ja feien, ja feien un, allà un piló de gent que estava escoltant, i que sembla estrany, que són un fill de puta, li deia, li deia tot, i l'altre, amb les mans a la butxaca, amb el cigarro, li anava fent així. I l'altre allà escarregant se ei, que això, ei, que l'altre, i l'altre, i com ja va estar ben cansat de cridar... I era ple de gent. Sí, era ple de gent, el lleonet es diu, i l'altre què li va contestar? <laughs> I això la trobava genial, eh? Perquè tenia, tenia un gust pel pintoresc, eh? Sí, sí, tenia un gust pel pintoresc. A Palaforgell hi havia un personatge que deia l'Hermós, perquè era l'home més lleig del món, deia i deia l'Hermós. Però mireu on havia arribat aquesta relació cordial d'en Pla i en, i en Valls, que en Valls l'havia fet cantar una vanera. Sí, sí. Deia, deia en castellà, eh? En castellà. Que l'altre són catalaneres, deia. I com feia aquella? Cantava aquella, eh, aquella el delantal era. Estando yo una mañana, ell deia allò, el cigarro deia, estando yo una mañana, triste i llorosa, mirant del mar, m'encontré encontré con una mulata que m'ensenyava a su delantal. ¡Colosal! Podria ser el veus, eh? doncs això amb música, cantant. Eh? Perquè varen venir un dia allà a Roses, van fer una festa i va venir el peix fregit de Palafrugell. I esclar, ell els coneixia, coneixia amb bastons, amb cavalls i l'altre, eren tres o quatre. I cantava ell allà. Sí, sí, cantava el tio allà i li deien amb bastons, eh, canteu habaneres de l'Hermós. I sabeu per què tenien tant d'èxit les habaneres? I perquè les dones eren barates. <laughs> Bé, tindré que acabem, no? Sí, noi? perquè... Però jo em penso, doncs, si voldria acabar, si dient això, no? Que, és, que el llibre és molt important perquè, per una cosa molt senzilla, i és que en Pla és una, un personatge molt important. Molt important a la història de la literatura catalana, segur, com s'haurà triat tot el gra de la palla, aquests 40 volums que ara som, que aniran sortint molt més, quedaran no tants, però realment és un personatge molt important, i tu Valls has aconseguit una cosa, que és que no sigui un personatge llunyà. I almenys el pla d'aquests últims temps, i aquest que tu has conegut, i que jo insisteixo, que has estimat, i que ell va apreciar i estima molt, ens l'has fet molt pròxim, molt viu, molt a tocar, a tocar, i almenys aquest pla que tu has conegut realment hi és aquí, hi és amb molta vivesa, penso que és un gran servei i jo estic molt content que l'hagis pogut fer. Has de Jo no... És una sentència. No, una sentència no. Jo el que voldria dir és que no sé si algú pot veure un aprofitament aquí d'aquests set anys de tracte d'en Pla. Jo vaig veure que en Pla se'l llegia, se'l podia llegir, però el, el pla directe, el pla home que jo tractava, em penso que no era conegut de la gran gent i no vull pas donar molts de pinxo d'haver conegut millor que un altre, sinó que simplement vaig tenir l'oportunitat, que no m'he explicat mai per què, de poder-lo tractar molt així de, de prop. I doncs aquest, aquest pla que un dia em va dir allà que aquest home era un, com un presocràtic, eh, tenia tots... En Modest un dia el va definir i jo ho he fet servir, això per... Ho he fet servir perquè, com el professor, Eh? Après del professor, eh? Doncs que, eh, per dir-ho d'una manera, diu que era el compendi exaltat de totes les virtuts i defectes empordanesos, un pla. Eh, aquest pla directe i el, el xerraire, l'emprenyador, el sensible, l'escèptic, el, el cínic, el crític, el pessimista, doncs em penso que és aquest, jo l'he donat a conèixer així, tal com va, i he mirat sempre de no posar-hi de no posar-hi res de collita meva, encara que algunes vegades no me n'he pogut sostreure i se m'hi ha escapat però jo el que volia, cada vegada un mirava de depurar més, era que fos ell i prou. Les converses són lligades així tal com venien, vull dir, no són tallades a trossos. Les converses, ja ho sabeu, saltava d'una cosa a l'altra i es produïen així. Vull dir, tan aviat parlava de, de les cols, que li feien pensar en l'existència de Déu, com de l'Unamuno, com... i s'anava així d'una cosa a l'altra. Doncs aquestes converses, tots aquests punts suspensius, són punts suspensius que existien a la conversa i que servien simplement per anar a una altra cosa. En Pla era un home que quan una conversa era banal, per, per entendre'ns, mirava d'enlairar-la, però quan l'enlairava gaire veia que era perillós i baixava de peus a terra, però a l'instant, com un esperver. Eh? I això és constant, i tots els que el van trencar el van poder veure. I no tinc res més a dir, gràcies. gràcies. Molt bé. No em vulgueu, noies, menjar sardina, perquè aquest peix té molta espina. No em vulgueu, noies, sardina menjar perquè la panxa s'us pot inflar si la brisa del mar refresca el calor. Així les noies maques que saben amar, sí. Vaig tenir una neminyona que de peig al sol li mirava la gibrella i també a l'orinal. Cada dia li trobava doble fins del cip la brisa del mar